е тоқта тоқта брат маска жоқ маска жоқ та маска сатып алыш керек қазір вирус бүт жақта білесіңбі сіздерде бар ма бізде жоқ ана аптекадан сатып аласың да алып ал брат біздікі не үшін маска тағын маска тағын дейді маска сатышпай өздері Ашканчина қойып қойсын, сатысың біз Қызық әлі. Әттең, маска маска киім маска жоқ па екен маскасыз кіргенге болмайды маска жоқ отырғанға болмайды вообще тағыр болмайды мен қаяқтан аламын байке маска маска аптекадан аламын болмаса мына бізде де бар біреу а ә? сіздерде сатасыздар он сомдан міне аптекада он бес сом бұяқта он сом жаңа бар рахмат байке кетеміз деген заман не деген заман енді ұшы маршрутканың ішінде де маршрутка айдағандар маска сатып бизнес қылышады аптекадан алыш керек па